तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलो दूर होगा साया क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा खाब दिखाया जब हकीकत में उसे